с вами Симчача, но вообще 6 секунд и слишком сам. Окей. Що суттєво мало тут Богдан, Радар. А, с ним все на плей. ЖЖ. Оп. înapoi. GG. Hop. Uh. Bogdan. Ce? A, de vii și faci. Это Санчи. Aha, hai că vin și eu. Eu filmez, tu nu știu ce faci. Bă, și mi-ai furat. Pacica. Hai. Hai, ca și, hai să ne jucăm ca, ca, ca Hitman. Jobs. Și ca și să, să lucrăm. Ambulans, helicopter, fisherman, pescar, policeman, hitman. Hai ca hitman. Só cacete charmando. Ai, cacete charmando. Opa. Okay, I don't have ops Oops. Fish on one. Oops, um, cancel, așa, start mm, fishing, a aici, start fishing, bă, mm, start fishing, deci înainte teleport să fishing location, what, wait, i ce mam merge, fishing location, you're not a correct location, starting fishing, ah, providing jobs, fishing, Așa, da, așa, așa. Înțeleg, bă. Aia nu contează. Hai să ne angajăm pe altceva. Jobs. Uh, pizza boy. Sa, nu, bă, pizza boy. Pizza boy. Așa, haide. Cum vedeți am aici și niște moduri. Dați la hartă, puteți să observați acolo un mod. La mine mașinile sunt modate. Și, na, ferite chestii. Ok, dacă să vreți pot să fac un uh, episod cu Gata să îndrez. Cum să instalați un mod. Și o să fac încă un video cum să vă instalați o textură, că unii, unii poate chiar acum încep, că na, sunt și copii de 5 ani care vor să joace Minecraft și nu pot. Nu știe cum să pune o textură. Sau, de exemplu, unul de la mine din clasă. Ok. Domnul care cu ambulanța transmite pizza. Mă, mă întreb ce poate să zică. Oameni buni, am mâncat pizza! Nu-i bun pentru sănătate! Vă pot să... Asta vă îngrașați. Dar nu ce îmi pasă. așa și trebuie să mă duc în jos. Undeva trebuie. Sper că m-au auzit destul de bine. Și na, haide să livrăm pizza mai. Ah, pe ce pot Cine are Samp, poate să vă jucați pe România Super Stunt. Un server bun, mie îmi place. Aici ambulanța. Ui, în picioare. În picioare, în picioare, în picioare. Up. Up, up, up, up, up, up, up. Ok. Hop. Ok, casa lui a, a pizza, i-am dat pizza. Pizza. Uh -huh. trage ca din buric. Shit, Da-te, bă. Au, oh, ăsta de meu. Ce faci, bă? 300 de mii, ok. Haide să ne încolo, să mai livrăm niște pizza și mai încolo să ne angajăm ha ca Hitman și să omorăm. Lume! Lume bună, lume, lume, lume bună, lume bună, lume bună. Lume, lume bună. Iar bă, la vrea pizza. A să-i trag o pizza noastră. Ce faci, bă? Uhu! Ui, Bă, ce fraier, bă! Ia, ia, Man, seriously? Bă... Bă, frate... Hai să ne... Hai să ne luăm un... un... un fernus. Nu, hai un bulet. Bulet. Acolo, bulletul, Ok, haide. Cine cunoaște această mașină să scrie în comentarii. Să ziceți cum se cheamă pe scurtat, dacă vreți. Bă, ce fraier TF-ul ăla, bă. Am varamat un copac, bă. Hai să ne angajăm, hai să ne angajăm ca Hitman. Jobs, Jobs, Hitman, aici. Hitman. Așa, contract. Ok, și... Mancar. Așa. Haide bă să-i Așa. Op. Haide. Acolo are... Asta prima oară când lucrez ca hitman. Mai să vă dai în gând să mă omorâți. Eu sunt Hitman, bă, eu sunt cea mai bună, bă, de pe lume. Să știe! Ok. Așa, așa. Nimeni nu-ți dă seama că eu sunt un Hitman. 500 de mii fraiere! Ha, ha! 500 de mii fraierilor! Contract! Aha, fraierilor! O la la! O mai am! Sau nu mai am? iar să scriu un contract acolo. Nu, nu mai nu pe mine. Contract. Și... Unde? Așa, jobs, hitman, contract, așa, și mâncar. Bă, fraie, fum de țigară. Bă, fraie. Fum de țigară. Bă, fraiere, nu pe mine. Fraier, prost. Da, bă, pace. știe, dar unde e ținta noastră? Să vedem, unde e ținta, unde e ținta, noastră, unde e ținta noastră, bă? Așa... Mhm. Nu găsesc. Unde-i, bă? A, de înapoi. Jogs? Jobs. Ah, Acum... contract. Number. Jobs. Hitman. Contract. Number patch. Contract. Așa. Ok. Hai. Așa, așa, așa. Hitman car. Facem încă un kill și Încheiem episodul. Episodul ăsta e cam de început, să văd dacă să vă placă. Și, da. Să nu, să nu uitați de like, share, comment și subscribe. Dacă ești nou. Așa, așa, așa, așa. Dacă ești nou la mine pe canal. O să încerc să postez de dar nu chiar. O să postez din când o să am eu chef. Să postez că... Da. Așa. Bum! Fix în inimă. contract. Ok. Da, hai să mai facem cu unul. Jobs, Hitman, contract, așa, Hitman Car, uh, Hitman Car, așa. Haide. Mă interesează, uh, chiar uh, mi este... Chiar nu este interesat cine a fost prim admin de pe acest server. Probabil nu a existat prim admin. Poate deodată a fost câte 200 de admin. Ori chiar 10. Ok, așa. pa bam pa bam pa bam pa bam o să așteaptă. Bum, fix în cap. Și cam atunci când se episod, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un punct, un de like. Eu am fost Max. Și cu domnul